የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። እንደ introduction ያው ኤሌክትሪካል ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ኮንቪኒንት ፎርም ሞድ ኦፍ ኢነርጂ ነው uh, እና የ electrical demand ያው increase uh, ያው ሰዎች ጋር ተፈላጊነቱ uh, በጣም ወሳኝ ነው እና ለእነዚህ ደግሞ generation effective form of transmission እና distribution መኖር እንዳለበት ነው። concept of energy ላይ ስናሄድ power system በእነዚህ ነው ከፍለን የምናያቸው generation፣ transmission፣ distribution እና utilization ያው final እንትኑ ነው ምናምን ነው። ይህንን በ block diagram ስናየው ያው ይህንንም ያው በፊት power system ላይ ያያችሁት ነው። generation ከ transmission system distribution system በዛ ያው ሄዶ ሄዶ utilization ላይ ነው የሚደርሰው። መጀመሪያ ላይ ያው አሴ ጀነራል ለማየት ያክል ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው transmission system ላይ ምን ያህል የ transmission ኣችን long distance ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ይሄዳል አይደል? ሩቅ ሀገር ይሄዳል። ያን ነገር keep አድርጎ እንዴት ነው መሄድ የሚችለው የሚለውን ነገር ነው። በ generation ላይ ብዙን ጊዜ ከ20 እስከ 30 የሚሆኑ kV ዎች ናቸው generate የሚሆኑት። እነዛን በ long distance transmit ለማድረግ ራሱ አይደርስልንም። ብዙ አይነት ነው መንገድ ላይ በ loss ምናምን ነው ኪሳራው እየበለጠ ሄዳል። ያን ነገር ለማየት እንደ example ይጠቀምነዋለን። መቶ megawatt power ን በመቶ ኪሎ ሜትር ገመድ እንትን transmission መስመር ለማድረስ እያንዳንዱ እዚህ ጋር የተሰጠ ነገሮች አሉ። without step up transformer ነው። ጀነሬሽን ላይ ምን ያስፈልጋል? ይሄ ነገሮች እንዳይሆኑ step up transformer ያስፈልጋል። loss reduction loss ን reduction ለማድረግ ማለት ነው። ለምንድነው ነው step up ትራንስፎርመር የሚያስፈልገው? ገና generate እንደሆነ ማለት ነው። level of voltage ኡ step up ሲሆኑ የ current ኡ እንትን ደግሞ step down ይሆናል። loss ኡን በምንሰራበት ሰዓት ደግሞ power loss ምንድነው I square R ነው አይደለ? በዛ ሰዓት ላይ loss ኡን እንትን ይላል። ግን እስቲ ይሄ ነገር ሳይኖር step up transformer ሳይኖር ጀኔሬተር ሀያ kV generate የሆነውን ቮልቴጅ ይሄኛው የአንድ በአንድ ሜትር ላይ ያለችው resistance ነው። ዜሮ ነጥብ ሁለት ohm per ኪሎ ሜትር ነው። በአንድ ሜትር ላይ ይሄ ቢኖረን power factor unity cos phi ኡ ያው አንድ ነው ማለት ነው። power factor unity ይሄ ቢሆን ምን አይነት effect ይኖራል የሚለውን እስቲ እንያ። ምክንያቱም ጀነሬሽን ላይ step up transformer በጣም ወሳኝ ነው ለእኛ transmission መስመር አልፎ final የተፈለገው አላማ ላይ ለመድረስ ማለት ነው። እስቲ እሱንም እናየዋለን በዚህ example ማለት ነው። አሁን ቅድም የሰጠነውን ራሳችን diagram ስናወጣ Ja? Eh, eh, ስለዚህ ያው የኛውን power ነው በመቶ ኪሎ ሜትር ላይ ነው ለማድረስ የተሰጠን ሪዚስታንሱ ሀያ ohm የሆነው ምንድን ነው የአንዷ ተሰጥቶናል አይደል ዜሮ ነጥብ ሁለት per ኪሎ ሜትር በአንድ ሜትር ላይ ዜሮ ነጥብ ሁለት per ኪሎ ሜትር ohm per ኪሎ ሜትር ከሆነ የመቶ ኪሎ ሜትር length ያለው transmission መስመር ሲን በ length ኡ ና resistance ኡ ምን ሆነ ማለት ነው? ሀያ ሆነ ማለት ነው። ከዚህ ይሄኛው ከአንድ እስከ ሁለት ባለው ሁኔታ ላይ ነው። current ኡን ስንሰራው ያው ከ power ነው derive የሆነው power is radical three አደለ three phase ላይ radical three current times voltage cos phi ነው። power factor unity ብሎናል አረ power factor unity ስላለን cos phi ኣችን ስንት ይሆናል? አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ስንሰራ current ኡን ስናወጣ ይሄኛውን current እናገኛለን። power loss ን ስንሰራ ለ three phase ስለሆነ three times I square R ነው። ይሄኛውን እናገኘዋለን። ጭራሽ ከታሰበው power ይህን ለማድረስ ከታሰበው የባሰ loss ነው ማለት ነው። ስለዚህ የ transmission አዋጭ የማይሆንበት ሁኔታ ነው ያለ። without example ኡ ምንድን ነው ያለ? without step up transformer የተደረሰበት እንትን ላይ ይደርስልን this power loss is 400 megawatt more than the generator other problem is also large voltage drop አድርጓል ማለት ነው ዊች ኢዝ ኖት ካልኩሌትድ ሂር ሶ አናዘር ፕሮብሌም ኢዝ ቱ ትራንስሚት ዚስ ላርጅ ከረንት ዘ ኮንታክተር ሳይዝ ሹልድ ቢ ቬሪ ላርጅ ይህንን ለማንትን ለማለት ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። cross sectional area ውን በጣም conductor ኡ በጣም መወፈር አለበት ምን አለበት። ስለዚህ ይሄኛው step up without step up transformer transmission ኣችን ያው senseless ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ከዚህኛው example የምንረዳው the simplest example illustrated has transmission distribution with lower voltages impossible for the following reason very large power loss በጣም ከእንትኑ በላይ ሆናል። የመጣው power ኡን calculate ሲደረግ እንደገና high voltage drop አለው ማለት ነው line ኑ ላይ very large cross sectional area of conductor required ስለዚህ ይህን ብዙ cost ስላለው ለተሳካ transmission እንትን መጀመሪያ ላይ generated ከሆነ በኋላ step up transformer በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ይሄ በእኛ እንትን ላይ ነው፣ የእኛ south west region ነው የምናየው። ያ ዝም ብሎ እንደ introduction እንደ መግቢያ concept of eh, ያለውን ሁኔታ ለመረዳት እንትን ለማድረግ ነው ያለው። ያው በእኛ ሁለት generated ከሆኑ power plant የሚመጡት በ transmission ኖች በደቡብ ምዕራብ ላይ ያለው ነው። ይህንን አንድ በአንድም ማየት ይቻላል። ያው general structure ኡን ለማየት ያክል ነው። እያንዳንዱ step up transformer እዛው ጀኔሬተድ ላይ የራሱ የሆነ substation ላይ ይሄ ይሆናል። ያው እያንዳንዱ ላይ transmission ኖች በተለያዩ substation ላይ ተደራሽ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ይሄ ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ voltage ኦችን low voltage የምንላቸው እንደ ጀነራል ዓለም አቀፋዊ እንትን ላይ ከአንድ kV በታች medium voltage እስከ 66 kV በአሁኑ ሰዓት ላይ 66ም በእንትኖች ገብቷል distribution ኖች ላይ ገብቷል። እኛ አሁን ከ66 በላይ ያለው ነው transmission ላይ እየተጠቀምን ያለ ነው። high voltage የምንላቸው ከ66 እስከ 230 extra high voltage የምንላቸው ከ230 እስከ 765 kV ultra high voltage የምንላቸው ከ765 kV በላይ የሆኑትን ነው ማለት ነው። አሁን ላይ type of transmission line ላይ ስንመጣ type of transmission ላይ ስንመጣ የመጀመሪያው short transmission line ነው። ሶርት ትራንስሚሽን ላይ ነው። እነዚህ modeling ኦች ናቸው እዚህ ጋር ያለው short transmission line የምንለው ከ80 ኪሎ ሜትር በታች ለሆነ ነው ማለት ነው። ይህን የምንጠቀመው ሽንት ካፓስተር ኔግሌክት ነው። እዚህ ላይ ብዙን ጊዜ እዚ ጋ ሁለቱም ብቻ ነው እንደ modeling የምንጠቀመው። shunt capacitor ኦች እዚ ላይ neglect እናደርጋለን እስከ 80 ኪሎ ሜትር ሌንግ ስላለው ማለት ነው። ይህን ይህን እዚህ ጋር ማውራታችን ለምን ይጠቅማል ብንል ይህን እነዚህ modeling ኦች ነገ እናንተ transmission ላይ በጣም ሰፋ ያለ ነገሮችን ልሰሩ ትችላላችሁ። protection system ኡን upgrade ልታደርጉ ትችላላችሁ። አሁን ያለው ምንድን ነው? አሁን ያለ የ protection system ያው ዲስታንስ ሪሌ በማየት ዞኑን በማየት የትኛው fault ቢፈጠር የትኛው ላይ እንደሆነ በዛ ነው የምንለው። ግን አሁን አሁን ላይ ምን አለ artificial neural network አሉ። artificial neural network እንደገና ደግሞ በተለያየ GSM እና GPS በመጠቀም fault locate የሚደረጉበት ቦታ ለማመልከት የተለያዩ አዳዲስ የሆኑ ብዙ ፕሮጀክቶችን መስራት ይቻላል። እነዚህን ፕሮጀክት ለመስራት የምትሰሩት distance ኡ 80 ክልል ውስጥ 80 ኪሎ ሜትር ብቻ ከሆነ ለምትሰሩበት ሶፍትዌር የሚያውቀው በዚህ አይነት modeling ነው የምታስገቡለት። ይህንን ስታስገቡለት የሚረዳው እስከ 80 ኪሎ ሜትር ያለ transmission line ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን modeling ኦች ማየት ወሳኝነት አለው ማለት ነው። more on እዚህ ላይ ደግሞ interested በሆናችሁ ጊዜ ላይ as ይህንን እንደ መክፈቻ ካያችሁ እያንዳንዳቸው calculation ኑ calculation እንትኖች አሉ የተለያዩ ስላሉ detail መግባት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያው medium transmission ነው። medium ከ80 እስከ 250 ኪሎ ሜትር distance ላለው የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ይሄኛው medium ማለት ነው። እዚህ ላይ ሁለት ክፍሎች አሉት። በሁለት nominal pi model representation nominal T representation አለው። እነሱን የምናይበት ሁኔታ አለ። nominal pi model representation ኑ ይሄ ነው። እዚህ ላይ ካፓስተር አለው አይደል? እቺ የካፓስተር ናት። ይሄ resistance እንትን ነው symbol ነው። ይሄ ደግሞ inductor ነው። እና እዚህ ጋር ይሄ nominal pi representation ነው። ስለዚህ እነዛን የተለያዩ MATLAB ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እነዚህ እነዚህ የተለያዩ እንትኖች ላይ በራሳቸው ስትሰሩ እነዚህ ነገሮች በእንደዚህ distance ኡ የዚህን ያህል ከሆነ እነዚህን ሞዴሎች ለሶፍትዌሩ ላይ በማስገባት ሶፍትዌሩ ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮችን መስራት የሚቻልበት ሁኔታ አለ። artificial intelligent artificial neural network በመጠቀም distance locator ማለት ቀላል ነገር አይደለም። አንድ ቦታ ላይ fault ያው ብዙን ጊዜ fault ይጠፋል ማለት አይደለም ይኖራል። ስለዚህ ያንን fault በጣም በፍጥነት ሁኔታና exact በሆነ ቦታ ላይ ማግኘት ብዙ ጥቅም አለው። አንደኛ time duration ኑን ይቀንስልናል ማለት ነው። የ interruption hour ኡ የሆነ ሲከሰት fault ሲከሰት በአጭር ጊዜ ወደ መስመር መመለስ ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ እነዚህ artificial neural network ኦችን ለወደፊቱም በማንበብ እዚህ ላይ እንደ ፕሮጀክት ብትሰሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች learning ናቸው። አሁን ላይ ያለው ዲስታንስ ሪሌ የተሰራው transmission መስመር ሁሌ የሆነ ይከሰታል፣ ሲኒ ይጎላል፣ ብዙ modification ይሰራባቸዋል። conductor ላይ conductor ሲበጠስ እነዛ conductor ኦች የሚጠገኑበት ሁኔታ አለ። ይህን ይህን ሲል የመጀመሪያው original configuration ኑን እየሳተ ሄደና በኋላ ላይ distance ኡን የተሳሳተ distance የመንገድ ሁኔታ አለ። ስለዚህ እነዚህ አርቲፊሻል ኒራል ኔትወርክ ምንድነው ሁልጊዜ training እንትን ይላል ማለት ነው የነበረ update የሆነውን information ከ parameter ኦችን ከምታገኙት ከ substation ወደ update እየሆነ ይሄዳል። update ሲሆን ደግሞ update በሆነ ነገር ላይ ያው exact የማግኘት እንትኑ ሰፊ ነው ማለት ነው እና ደግሞ እነ GPS እና GPS ን በመጠቀም Arduino software በ Arduino embedded በማድረግ microcontroller ላይ ሌላ ፕሮግራሞችን በመስራት እነዚህን fault ኦችን type of fault ኦች line to line fault አለ፣ line to ground አለ፣ double line to ground አለ፣ three phase to ground አለ፣ እነዚህ short አለ፣ open አለ፣ fire detect አለ። እነዚህ እነዚህ ብዙ ነገሮች አይነት type of fault ኦች አሉ። እነዛን ነገሮች ፕሮግራም በመጻፍ በ C ወይ C plus plus እነዚህም በመጻፍ embedded በማድረግ እንትኑ ላይ C processor ላይ እና እነዚህን ነገሮች GPS እና GPS እና GSM በመጠቀም የሆነ ነገር ሲከሰት ወደ ሞባይላችን እንዲመጣ እንደነዚህ አይነት ላይ interesting ከሆናችሁ ለወደፊቱ ከኢንተርኔትም ብዙ አይነት ፋይሎችን በመፈለግ እዚህ ላይ መስራት ይቻላል ማለት ነው። የሆነ ነገር fault ሲከሰት ምን አይነት ፎር ታይፕ ፎርት በሚሴጅ ስልክ ላይ እንዲመጣ ማድረግ እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንትን ማድረግ ይቻላል እና modeling ኦች በጣም ወሳኝ ናቸው። ከፈለጋችሁ T model አለው ሁለት advantage አለው። እነዚህ MATLAB ላይም ምናምን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ይህ ነው representation ኑ። long transmission ከ250 ኪሎ ሜትር በላይ የሆነ transmission length ያለውን representing modeling ኡ ይሄ ነው ማለት ነው። okay main component of transmission line ላይ ያው conductor አለ። ሌላ ያው support ራሱ ታወሮ አለ፣ insulator አለ፣ cross arm አለ። anti climb የምንለው ያው ብዙን ጊዜ ከስድስት ሜትር በላይ ምናምን ይህንን እንጠቀማለን ሰው ወደ ላይ እንዳይወጣ። earth wire አለ እና የተለያዩ accessory ዎች አሉ የ transmission እንትኖች ላይ ማለት ነው። እነዛን እያንዳንዳቸው በደንብ የምናይበት ሁኔታ አለ። ማለት ነው። accessory of transmission line towers የሚባሉት conductor clamp conductor ኡን picture ኡን የምናየዋለን። conductor ኡን ያው clamp አድርጎ eh, ለማያያዝ የምንጠቀምበት ነው። conductor clamp፣ strain clamp፣ suspension clamp፣ vibration damper፣ suspension clamp ም conductor ኡን ለመያዝ የምንጠቀምበት ነው። vibration damper ይህም vibration damper vibrate በ load high load በሚኖርበት ሰዓት ላይ vibrate በሚከሰትበት ላይ damp አድርጎ የሚይዝልን ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ውሃ እየሄደ ዳገት ሲያቀኝ ሄዶ ሄዶ ዳገቱን እንደ መውጣት ይልና ይቆማል አይደል? ይህንም ያረጋጋዋል ማለት ነው። የቫይብሬሽን vibration damper እያንዳንዳቸውን በምስል እናያቸዋለን። middle span joint ያው conductor በስራ ላይ ሲሆን እንትን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። dead end አለ፣ spacer አለ፣ arcing አለ። dead end ምን tension tower ላይ ሄዶ conductor ኡ ሄዶ መጨረሻ ላይ ከ tower ኡ ጋራ ወይም ከ insulator ኡ ጋራ connect ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። spacer ማለት ደግሞ ያው bundle ሆኖ የሚሄዱ ሁለት በአንድ phase ላይ ሁለት conductor ሲሄዱ እነዛ እንዳይጋጩ spacer ኡ የሚይዘውበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱንም ያው በ picture ስለምናይ ምናይ ይሆናል። arcing ደግሞ arcing ናት balancing የ insulator ኡን balance የሚጠብቅ ነው ማለት ነው። ያው ከዛ የቀጠለ ነው። socket eye፣ ቦላይ፣ ዲሻክል፣ ዩቦልት ኮንዳክተል አርመሪንግ እነዚህ እነዚህ አሉ ማለት ነው። እነዚህ እነዚህን ያው በ እንትን picture ኣቸውንም ስለምናይ እናያቸዋለን። ስትሪንግ ክላምፕ የምንለው ይሄ ነው። ስትሪንግ ክላምፕ የምንለው ይሄ ነው። tension tower ላይ conductor ኡ በዚህ በኩል እንዲመጣላል ይመጣላል፣ በዚህ ይሄዳላል፣ ያልፋል። ከዛ ያው እቺ ደግሞ insulator ኡ ላይ የምትገናኝ ናት። የ conductor ኡ መጨረሻ ሆነ ማለት ነው። ስትሪንግ ክላምፕ ልክ ከስትሪንግ ክላምፑ የስትሬን ክላምፑ እችኛዋን አይታችኋታል። እችኛዋ የት ውስጥ ትገባለች መሰላችሁ? እዚህ ውስጥ ትገባለች። ክፍተት አለው እዚህ ጋር ከዛ በ bolt ይታሰራል። እችኛዋ ጫፏ ደግሞ insulator ኡ ደግሞ የ insulator ኡ አናት እዚህ ውስጥ ይገባል። ቺፒን ደግሞ ትጠብቃለች ማለት ነው። ይህንን ያው በተግባርም የምናይበት ሁኔታ ብዙም D-shackle በጣም ወሳኝ ነው። D-shackle በጣም በጣም ወሳኝ የሆነ እንትን ነው። አንድን ነገር አቆላልፈን እንድንጠቀም የሚያደርግ ነው። በኋላ ላይ እንዴት አንድ tower አንድ tower እንደ ድንገት ሆኖ ቢወድቅብን በስድስት ሰዓት ውስጥ ያን tower እንዴት መተካት እንችላለን በሚለው application በኋላ ላይ ወደ አኒሜሽን እንሄድና እዛ ላይ የዚችን application በደንብ እናያለን ማለት ነው። እቺ ያው ላይ ናት። እቺም ያው እችን በጣም ወሳኝ ነገር ናት። እችኛዋ እዚሽ ጋር የ insulator ኡን insulator ም አቃፊ ናት። እችኛዋ ጫፏ ማለት ነው። U-bolt የሚባል አለ። U-bolt እዚህ ውስጥ ሲገባ ከዛ ደግሞ ያ U-bolt ከ cross arm ጋር የሚያያዝበት ሁኔታ አለ። እነዚህ እነዚህን ብዙ ነገሮችን ለማጣመር ኮንዳክተርን ከኢንሱሌተር ኢንሱሌተርን ከክሮስ አርም ጋር ከታወሩ ብረቶች ጋር እነዚህ እነዚህ እነዚህ እነዚህ accessory ዎች የምንላቸው ማለት ነው። suspension clamp ነው ይሄ። conductor ኡ እንዲህ ሲያልፍ በዚህ ውስጥ ይገባል conductor ኡ። ከዛ ያው conductor ኡን እንዲህ ሲይዝልን፣ ይሄ ደግሞ አንጠን እንዲህ conductor ኡን አንጠልጥሎ እንዲይዝልን የምንጠቀመው suspension clamp ነው። ይሄ ደግሞ ከወጣ አንዳንዴም conductor ኦችን ሁለት conductor ኦችን ለማገናኘት እንጠቀምበታለን። ብዙ በጣም እንትን ብዙ tension በሌለበት ቦታ ላይ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ dead end የምንለው ነው። ቅድም dead end ብለናል በጽሁፍ dead end የምንለው ነው። conductor ኡ እዚህ ውስጥ ይገባላል፣ ከዛ ይጨመቃል፣ ያዘ ማለት ነው፣ አይለቅም። ከዛ ይሄን ደግሞ ሄደን አንድ ነገር ላይ ማሰር እንችላለን ማለት ነው። የኢንሱሌተሩ አለ insulator ኡ ላይ የምናስርበት holder አለ። እሱ ላይ ስናስር በዚህ መሰረት conductor ኡ dead ሆነ ማለት ነው። እዛ መጨረሻ አንድ conductor መጨረሻ ቀጣይነት የለውም ማለት ነው። ያ conductor ብዙን ጊዜ ደግሞ ይሄ ለ tension tower ነው የምንጠቀመው። tension ኡ ምን አይነት ነው፣ suspension ኡ ምን አይነት ነው የሚለውንም በኋላ እንመጣለን። ይሄ ደግሞ ያው ገመድ ሲበጠስብን conductor ኡ ሲበጠስብን አንዱን በዚህ እናስገባለን፣ አንዱን በዚህ ዳር እናስገባለን፣ በመጭመቂያ እንጨምቀዋለን። የትም አይሄድም። middle span joint ማለት ነው። ያው እንደ ስሙ እንደምንረዳው span ማለት ከአንድ tower ወደ አንድ tower ያለ መሀሉ ያለ ማለት ነው። ቅድም vibration damper ያልነው ይሄ ነው። ጂም vibration damper load በሚበዛበት ቦታ ላይ እንደየ እንትኑ በትንሽ በትንሽ ርቀት የምናስቀምጥበት ሁኔታ አለ። load የማይበዛበት ብዙም የማንጠቀምበት ሁኔታ አለ። number of vibration damper ኡ increase የሚያደርገው depending upon load ነው ማለት ነው። ይህ spacer damper ነው። ሁለት በአንድ phase ላይ በአንድ phase ላይ በዚህም ይሄዳል conductor በዚህም ይሄዳል conductor ሁለቱን እንቅ አድርጎ የሚይዝልን ማለት ነው። spacer damper ማለት ነው። ይሄ ካሌለ ወይ ደግሞ ይሄ እየተፈታ በሄደ ቁጥር ሁለቱ እየተጋጨ እሳት ሊፈጥርብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እንዳይገናኝ በደንብ hold አድርጎ የሚይዝልን ነው ማለት ነው። OK conductor material ኦች ብዙን ጊዜ ፕሮፖርቲያቸው ሀይ ኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ ሊኖራቸው ይገባል። ሀይ ቴንሳይል ስትሬንግስ ኢንኦርደር ቱ ዊዝስታንድ ሜካኒካል ስትረስ። ብዙን ጊዜ conductor እንደውም ስንገዛ የተለያዩ የኬብል ፋብሪካዎች ይኖራሉ አይደል? እዛ ላይ አይስ ስታንዳርዱን አይተን መግዛት ይኖርብናል ማለት ነው። ኮንዳክተሩ አይስ ስታንዳርድ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ዲሲ ሬዚስታንስ ይባላል። እዛ ላይ testing አለ። እዛ quality industrial quality control ላይ ከኛ መስሪያ ቤት ሊገዛ ቢሄድ ያኛው እነዚህ እነዚህ test ኦችን በደንብ አድርጎ ማየት ይገባዋል ማለት ነው። ኳሊቲ ኮንትሮሉን አይስ ስታንዳርዱ ዲሲ ሪስታንስ ቴስተር አለ እዛ DC resistance ኡን ለ sample ትንሽ ይቆረጣል። ከዛ በኋላ test ይደረጋል። ያ የመጣው ዲሲ ዲስታንስ ቫሊዩ ከአይኤስ ስታንዳርድ ጋር እኩል መሆን አለበት። ስለዚህ ያለበለዛ quality ው ምን ያለ ነው ማለት ነው፣ የወረደ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ mechanical test የሚባለው ላይ tensile strength ነው። ዳርና ዳር ይቆማል። ያ ነገር ያኛው ወደ ለመበጠስ ማለት ነው። አንዱም ወደ ግራ፣ አንዱም ወደ ቀኝ ይስበዋል ይስበዋል ይስበዋል ሄዶ ሄዶ ጣ ብሎ ይቆረጣል። ያ specification አለው። cross sectional area ው ትንሽ የሆነችዋን ማለት ለ sample ነው የምንወስደው። በዛ መሰረት እናስገባለን። ያንን ሲቆረጥ በምን አይነት force በምን ያህል force ተበጠሰ የሚለው እናያለን። ከዛ በኋላ ያ ደግሞ አይስ ስታንዳርድ ላይ ጽሁፏል በዛ ወይ ያኛው መሆን አለበት ወይ ከዛ በላይ መሆን አለበት። ስለዚህ ኢንተርናሽናሊ እንትኖች የወሰኑት ስለሆነ quality ውን የጠበቀ እቃ ገዛን ወይም ደግሞ ለድርጅታችን ኃላፊነቱን ወስደን ስንገዛ በዛ መሰረት አንዳንድ ፋብሪካዎች በተለያየ ነገሮች በቃ እንዲያልፍላቸው የሚፈልጉ አሉ። እንድንወስድ የሚፈልጉ አለ። ከዛ ስታንዳርድ በታች ከሆነ quality ብለን እኛ ክፍል ባዋቀር ነው ሄዶ እንትን ሲል ከሰዎቹ ጋር በመስማማት በቃ ብዙ እንትኖችን በመፈራረም ጥራቱን የጎደለ እንትኖች እንዲኖር ማድረግ የሚቻልበት አለ። ስለዚህ ቴንሳይ ስትሪንግስ ቴስት አለ፣ electrical test፣ DC resistance ብዙ አይነቶች መሆን አለበት ማለት ነው። ሎኮስት ሶ ዛት ኢት ካን ቢ ዩዝድ ፎር ሎንግ ዲስታንስ ስለሆነ ያው ከገንዘብ ማኳያ የምናይበት ሁኔታ አለ። ሎ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ሶ ዛት ዌይት ፐር ዩኒት ቮሊም ዝ ስሞል መሆን አለበት። በደንብ ክብደት ያለው ነገር እየሆነ በሄደ ቁጥር ያው ጫና ያመጣል tower ኡ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል። conductor material የምንጠቀማቸው ኮፐር፣ አልሙኒየም፣ ስቲል ኮርድ አልሙኒየም፣ ካልቫይናይዝድ ስቲል፣ ካንዲየም፣ ኮፐር እነዚህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። በብዛት ያው ከብዙ ነገሮች አይተን አንጻር አይተን ከ cost ም አረ copper እንግዲህ አስቡት copper ከሆነ copper ደግሞ የተሻለ በሌላ መንገድ ደግሞ copper ን ደግሞ የሚተካ ነገር ይኖራል። እነዚህ እነዚህንም አይተን force ጥሩ ስትሪንግ ስትሪንግዝ ያለውም ሊኖር እነዛ እነዛ የምናይበት ሁኔታ አለ። copper ን ራሱን ስናየው high electrical conductivity አለው የታወቀ ነው አይደል? greater tensile strength አለው። ሃርድ ድሮውን ኮፐር ዩዝድ ሀይ ከረንት ዴንሲቲ ያለው It's more gravitational error required, high cost, mm, and then ነው እና ያ copper በብዛት የሚታወቅ ነው። ሌላ aluminium all aluminium conductor stranded ናቸው በብዛት ፋብሪካ ውስጥም ሲሰራ አንድ ባንዱን የሚሰራ አለ። ከዛ ደግሞ strand እንደዚህ ጥምዝ ያደርጋል የሚያስቀሚያንተ የሚል ደግሞ ሌላ ክፍል አለው ማለት ነው። መሀል ላይ ያው ከባድ የሆነ mechanical force እንዲኖረው አቻየው ምናምን ይባላል በተለምዶ ምናምን እንደዚህ አልሙኒየም ያው cheaper light in weight ነው፣ ርካሽ ነው። ከ copper ም አንጻር ስናየው light in weight ነው፣ ቀላል ነው። ፎር ስሞል ስማል ስሞል ኮንዳክቲቪቲ ኢን ቴንሳይል ስትሪንግ 60 percent of copper ከ copper አንፃር ምን ያህል እንትን እንደሆነ 60 percent ኡ ነው በ conductivity የሚያንሰው ማለት ነው። ክሮስ ሴክሽናሪ ኦፍ ኮንዳክተር ላርጀዛን ኮፐር አልሙኒየም ዲያሜትር ኢዚስ ኦፍ ኮፐር ወደዛ ለመድረስ cross sectional ኡን በጣም እያበዛ መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው። ሀይር ታወር ዊዝ ግሬተር ሳግ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ሎወር ዛን ኮፐር በዚህ ቅለቱ ስላለው ማለት ነው። ላርጅ ክሮስ አርም ሪኳርድ ኖ for long distance transmission ከቅለቱና ከሚካኒካል ካለው strength አይመከርም ማለት ነው። ግን አንዳንድ ነገር uh, የሚኖረው ነገሮች ይኖራሉ። normally እኛ conductor ስ ሙሉ ለሙሉ ንጹህ አልሙኒየም ነው ልንል አይንችልም ማለት ነው። ገብተዋል። ያ ነገር ይህን ነገሮች ለ long distance እንዲሆን የሚደረጉ ነገሮች ይኖራል። እነዛ እናያለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ aluminium conductor steel reinforced የሚንለው steel stranded ውስጡን አያችሁ፣ steel stranded ነው ማለት ነው። ብረት steel ኦች ብረቶች ናቸው። አልሙኒየም ስትራንደድ ሁለት ቁጥር ላይ ያሉት አሁን አየ ትንሽ የተሻለ እንትን ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ስቲል ኮርድ አልሙኒየም ቱ ኢንክሪዝ ስትሪንግዝ ኦፍ አልሙኒየም ኮንዳክተር ሪንፎርስድ ዊድስ ኤ ኮር ኦፍ ጋልቫናይዝድ ስቲል ዋየር አብሪቬትድ ዚስ ኤሲኤስአር አልሙኒየም ኮንዳክተር still ሪንፎርስድ አያቸው strength ኡን ለመጨመር ማለት ነው። ንጹህ አልሙኒየም ብንጠቀም ቅድም እንዳየ ነው ለ long distance አይሆንልንም ማለት ነው። አድቫንቴጅ ኦፍ ኤስሲኤስአር ስቲል ሪንፎርስድ የተደረገው high mechanical strength አለው can be utilized by using span of large lengths ቅድም አይሆንም ማለት ነው። አሁን ይህንን ሪንፎርስድ ስንጨምርበት የተሻለ ሆነ ማለት ነው። tower of small height can be used tower of smaller height can be used reduction in the number of support also include reduction in insulators and risk of line outage due to flash over fault is reduced። በጣም እንትን ስለሆነ flash over አንዳንድ የሚከሰቱ በእንትኖች ላይ flash over voltage የሆነ የተለያዩ በ corona corona ታውቃለህ፣ እዚህ ላይ corona የምንለው effect አለ አ እኔ እንደውም በኮረና ቫይረስ 19 ያ ነው ትዝ ያለኝ በፊት እንትን ስንል እዛ ላይ corona hissing sound ያለው glow የሚያሳይ conductor ኡ ላይ surrounding the conductor ማለት ነው። ያው እሱ ራሱን የቻለ disadvantage እና አንዳንዴ ደግሞ advantage ም አለ ይላል። የእንትኑን cross sectional ይጨምራል ይላል። ኮንዳክቲቪቲ ጥሩ ነው ይላል። ግን disadvantage ኡ ምንድን ነው? energy loss ነው። energy loss ነው እና ይሄ ሲን ጥንካሬ አለው ለ corona ብዙም ጥሩ እንትን አለው ማለት ነው። energy losing ላይ ይቀንሳል፣ ጥሩ ነው ማለት ነው። loss አይኖርም ማለት ነው። loss are reduced to larger diameter of conductor። አዎ ይሄ የታወቀ ነው። high current carrying capacity ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም እንደውም ከ copper ሊሻል ይችላል ማለት ነው አይደል? ሁኔታው high current carrying capacity እና reduction of እንትኑ ጥሩ እንትን አለው ማለት ነው። galvanized steel ደግሞ galvanized የሆነው very high tensile strength አለው። ይህ ደግሞ የተሻለ በጣም አለ። በጣም long span መሄድ ይችላል። ረጅም long span ስንል የ transmission ኑ ሙሉ ለሙሉ ርቀቱ ብቻ ሳይሆን ከአንድ tower ወደ አንድ tower ያለው length ኡ ማለት ነው። ምናለ መሰላችሁ ከአንድ tower ወደ አንድ tower conductor ስትስበው በጣም እንትን sagging sagging የምንለው የሚወርደው ማለት ነው። sagging ብዙ sag ሲኖረው ወደ መሬት ይቀርባል። clearance ያለው ከሆነ ብዙ ችግሮች አሉ አይደል? እሱንም ወደ በኋላ እናየዋለን እና በጣም ትስበዋለህ ማለት ነው። ከአንድ span ወደ አንድ span span ኑ geographical አካሄዱ ዲዛይን ቦታ locate ለማድረግ ስትሄድ geographical እንትኑ ረጅም ከሆነብህ በቃ ምንም ከአንድ tower ወደ አንድ tower ኡ ርዝመት ሊኖሩ ይችላል። አንዳንዴ ሊያጠር ይችላል። ለ geographical አቀማመጡ ይለያያል። በዚህ test and commissioning የሚሰራም ሰው አንዳንዴ tower ኡ እዚህ ጋር tower ያስፈልጋል ሊልም ይችላል። ስለዚህ በጣም ትስበዋለህ ማለት ነው። በጣም long distance span ከሆነ ከፍታ እንዲኖረው ምን ታደርገዋለህ ማለት ነው፣ ትስበዋለህ ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪ ሃይ ቴንሳይል ስትሪንግዝ ማለት ያው ተስቦ እስኪበጠስ ድረስ ያለው force ያ ማለት በጣም ጠንካራ ነው ማለት ነው። ሎንግ ስፓ ሩራል ኤሪያ ቺፕ ነው። poor conductivity ያለው ደግሞ poor conductivity ያለው ሀይ ሬዚስታንስ አለው። ያው ሀይ ሬዚስታንስም አለው ማለት አንዳንዴ poor conductivity ያለው ማለት ነው። not ሱቴብል for transmitting large power over long distance ለ long distance ሱቴብል አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ያለው long span ያለው ለ long span ጥሩ ነው አለ። አንዳንዴም እችን ልታስገባ ትችላለህ ማለት ነው tension tower የምንሰራበት ሁኔታ ካለ ምክንያቱም tension ላይ conductor ኦ ለዛች ብቻ ነው ርዝመት የምንጠቀመው ይቆረጣል ማለት ነው። ለዛችኛው ብቻ ነው። ብዙ distance transmission ላይ ነው። ብዙ distance ማለት ከነ tower ኡ ማለት ነው። length ኡ 250 ሜትር ኪሎ ሜትር ምናምን፣ ግን እዚህ ጋር ለ span ኗ long span ላይ ጥሩ እንትን ነው ማለት ነው። ካንዲየም ኮፐር አዲሽን ኦፍ 1 ፐርሰንት ኦር ቱ ፐርሰንት ካንዲየም ቱ ኮፐር ላይ ነው የሚጨምረው። ይሄ ደግሞ increase tensile strength by 50 ፐርሰንት እዛም ፒውር ኮፐር። ይሄ ደግሞ ጥሩ ነው። የኮፐርን ስትሬንግዙን ቴንሳይል ስትሬንግዙን ይጨምራል ማለት ነው። conductivity reduced by 15 ፐርሰንት ቢሎ ዛት ኦፍ ፒውር ኮፐር ኢኮኖሚካሊ ፎር ላይን ኦፍ ስሞል ክሮስ ሴክሽናል ዲቱ ሃይ ኮስት ኦፍ ከአንዴም ስለዚህ በ conductivity ው ትንሽ ነው የጨመረው፣ ግን ያው strength እንዲኖረው ከአንዴም ኮፐር መጠቀም ይህንን እንግዲህ አንድ ነገር ዲዛይን ሲሰራ ይህንን መወሰን አንዱ የተሻለ ነገር ይኖረዋል፣ አንዱ የተሻለ ነገር ይላል፣ አንዱ በገንዘብ ከፍተኛ ይሆናል፣ አንዱ እንደዚህ ብዙ ነገሮች አሉ። ያን ያን ከ geographical አቀማመጡ ከምን ከምን ጋራ ሰሌክት የማድረግ ሁኔታ የኛ ነው ማለት ነው። insulator ጣን insulator ያው insulator insulation ነው አይደለ? ነሰሰሪ ኢንሱሌሽን ቢትዊን ላይን ኮንዳክተር ኤንድ ሰፖርት ዚስ ፕሪቬንትስ ኤኒ ሊንኬጅ ከረንት ፍሮም ኮንዳክተር ቱ እርስ። conductor ኡን ወስደን ከ tower ኡ ብረት ጋር የምናገናኘው ስለዚህ መሀል ላይ ምን ያስፈልጋል insulator ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ይህ insulator mechanically very strong መሆን አለበት። ሪኳየርመንት ኦፍ ኢንሱሌተሩ ዳይሬክትሪክ ስትሬንግዝ መስት ቢ ቬሪ ሀይ መሆን አለበት። ከ internal impurity free መሆን አለበት። ብዙም በ change of temperature ምናምን affect መሆን የለበትም ማለት ነው። እነዚህ እነዚህ እንደየ insulator እንደየራሳችን እንትን ማለት አሁን በረሃማ አካባቢ ላይ ምናምን ፕላስቲኮችን የመጠቀም አይነቶች አሉ። glass ኦች አንዳንዴ የሚሰበሩበት ሁኔታ አለ። እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከተለያዩ አኳያ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። material of insulators ፖሪስሌን ኢንሱሌተርስ ምንል ይሄ ፕላስቲኩን አያቸት ይሄ የፈለገ temperature ቢኖረው እንትን ማለት የመቅለጥ እንትን የለውም። glass insulator ያው የሚሰበሩ ሲኒዎች ናቸው። እንደየ በረሃማ እንደውም እኛ አንዳንድ ቦታ ወደ ጌዶ በረሃ ምናምን ላይ insulator ኦች እንደዚህ በረሃ አካባቢ ይሰበሩብናል። ሰዎች ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ የሆነ political case ም ይሁን የተለያየ ነገር ሲኖር ከመንግስት ጋራ በድንጋይ ሮሮ የመስበር ነገር ይኖራል። በዛ ቦታ ላይ ሄደን ስንለውጠው ይህን አናደርግም፣ በፕላስቲክን ስንለውጠዋለን፣ በድንጋይ ብትወረውረውም። ስለዚህ ብዙ advantage ኦች አሉት ማለት ነው። type of insulator pin type፣ suspension type፣ strain፣ shackle እና egg insulator mm, የተለያዩ አይነቶች አሉ። እነዚህን እስካሁን ያየናቸውን by the way ለተለያየ በ transmission ብዙም ለፈተና ትንትላሽ ላይ በጣም ወሳኝ ትንትኖች አሉ። እሺ አይነቶችን ለመለየት ያክል pin type insulator የምንጠቀመው የስፒን ታይፖች እነዚህ ናቸው። በብዛት እነዚህ ያው distribution ላይ ነው የምንጠቀመው። suspension type የምንጠቀመው እነዚህ ናቸው። እንደዚህ ነው። እነዚህ ናቸው። ቅድም የሚያየነው አይነት ናቸው። strain insulator ከ11 kV በታች ስለሆኑ የምንጠቀመው አይነታቸው እነዚህ ናቸው። strain insulator የሚባሉት shackle insulator ያው እዚህ ጋር application ኡን ያያያችሁ ነው። ያው distribution ነው። አይነቱ ይሄ ነው። stray ወይንም egg insulator የምንጠቀመው እንደ ትራንቲ ወይንም guy wire ለመደገፍ ምናምን አለ መሬት ላይ የምንቀብረው እሱን ለመጠቀም እነዚህን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። line support property ያው ታወሩ ማለት ነው የሚይዘው line ኮንዳክተሮችን ሃይ ሜካኒካል ስትሪንግስ መሆን አለበት to withstand the weight of conductor and wind load ብዙ አይነት ሎዶች አሉ። ንፋስ አለ እኮ አንዳንዴ እንትኑ እየተዳከመ ሲመጣ በጣም ታወሮች ብረት ምናምን የመሰረቅ ሁኔታ አለ። እነዛ ብረቶች እየተቀነሱ ከስር እየተቀነሱ በሚመጡበት ሁኔታ ላይ አንዳንዴ ንፋሳማ ወቅት ላይ ንፋስ ሲመጣ ታወር የመውደቅበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እኛ ምንድነው የምናደርገው በየስድስት ወሩ አንድን መስመር inspection እንዲሰራ ነው የምናደርገው። በየስድስት ወሩ አንድ መስመር መታየት አለበት፣ ታወሮቹ መታየት አለበት። ከዛ በኋላ inspection format አለ። በዛ format መሰረት እያንዳንዱ ነገር ተሰርቶ ይመጣል። በዛ መሰረት ያ ሲመጣ የጎደለ ብረት ሊኖር ይችላል። በአካባቢ ሰው ወይ የተለያዩ ሊሰረቅ ይችላል ብረቶች። አንዳንዴ እንደውም special bolt ተጠቅመን እንዳይፈታ ማለት ነው። እንደዛ ሁሉ እንኳን ተጠቅመን ምን ይደረጋል? በ grinder ሁሉ ቆርጠው የሚወስዱበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ቶሎ መተካት አለበት። ስለዚህ አየ እዚህ ጋር withstand the weight of conductor wind load ንፋስ በሚመጣበት ከስሩ ሳናየው እኛ ቢያለፍ ከስሩ ሰው ቢጨርሰው በብዛት ንፋስ ሲመጣ ታውሪ ይወድቃል ማለት ነው። ላይቲን ኢን ዊዝ አውት ዘ ሉዝ ኦፍ ሜካኒካል ስትሬንግዝ ያው ብረቶችም ብዙም ይሄን ያህል እንትን አይደሉም። ነጭ ብረት ነው በብዛት cheap in cost ናቸው። longer life ናቸው፣ የሚቆዩ ናቸው። እና easy accessibility of conductor for maintenance ናቸው። እኛ ወደ ራሳችን ነው modify አድርገን በ grinder ተቆርጦ ስለዚህ ብረቶቹም ጥሩ ናቸው ማለት ነው በብዛት። ስለዚህ ይህንንም ታሳቢ ተደርጎ ስንመርጥ easy accessibility መሆን አለበት ማለት ነው፣ ለ maintenance ማለት ነው። ብዙን ጊዜ lattice steel ታወሮች በ single circuit ይዘው የሚሄዱት ይህንን እንጠቀማለን። ምን ያህል distance ይኖራቸዋል? ምን አይነት ርቀት ይኖራቸዋል? ከዚህኛው conductor እንደዚህ የማድረግ ከ earthing ይህ ማለት ይህንን ለማየት ያክል ነው። ይህ ደግሞ ለደብል ሰርኪት የሚሆን አንድ ሰርኪት ስሪ ፌዝ በዚህ ይሄድልናል አይደል? አንዱ ደግሞ በዚህ ይልልናል። ያን ስንጠቀም ያለው ሁኔታ ነው። type of ታወሮች ላይ ስንመጣ suspension tower አለ፣ tension tower አለ፣ angle tower አለ፣ end tower አለ። suspension tower የምንለው ያው ኮንዳክተሩን suspense አድርጓል ያዘው እንደዚህ ነው ያደረገ እዚህ ጋር እንደ suspension clamp ምናምን እዚች ጋር የምንጠቀመው ለዚች ቦታ ላይ clamp ለመያዝ ነው ማለት ነው። እነ ሶኬታይ ቦላይ የምንጠቀመው እነዚህን connection እንዲኖራቸው የሚያደርጉልን የ tower አክሰሰሪዎች ናቸው። ቅደም ያየናቸው ማለት ነው። እናንተም ይህንን ደግማችሁት ይህንን በቪዲዮ መልካውን የሚሆነው ወስዳችሁት ደግሞ የምታዩበት ሁኔታ ሲኖር በደንብ fully እንትን ይልላችኋል ማለት ነው። suspension አይነቱ ይሄ ነው ማለት ነው። tension ደግሞ ስንል ይሄ ነው። ከቅድሙ ይለያል። ያኛው እንዲህ ነው የሚንጠለጠለ፣ ያኛው ሲንጠለጠል ኮንዳክተሩ ቀጣይነት ይኖረዋል። ገብቷቸዋል። ለረጅም ጊዜ ነው የሚሳበው። tension ግን ሲሆን ኮንዳክተሩ መጥቶ እዚህ ነው የሚያልቀው። ከዚህኛው ወደዚህኛው span የሚገናኘው በ jumper ነው ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር አያቸዋል። jumper እዚህ ጋር ታስሮ ነው ማለት ስለዚህ ይሄ conductor መጥቶ እዚህ ጋር ዴዲንግ ምንትለዋን ዴዲንግ ያየናት accessory አለች አይደል? እሷ እንደ አንዷ ጫፍ እንደ ቱቦ ናት አይደል? እዚህ ውስጥ ይገባል፣ ይጨመቃል። ከዛ ያ አንዱ ደግሞ ለመታሰር በሚያመች መልኩ አለ እዚህ ላይ ይታሰራል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? tension ነው ማለት ነው። አይነቱን አያቸው ማለት ነው አይደል? ይሄ ደግሞ angle tower ነው። የሆነ angle ቦታ ላይ የምንጠቀማቸው tension ሆኖ ያው በጣም curve ይሰራል። አያቸው አይደል? ብዙን ጊዜ ቴንሽንን የምንጠቀመው ለከርቮች ምናምን ነው የምንጠቀመው ቴንሽንን ማለት ነው። በጣም ደግሞ tension curve የሚሰራ አለ ዘጠና ዲግሪ ድረስ የሚዞር ምናምን ከሆነ እዚህ ጋር ጃምፐሩ ላይ ሌላ አንሱሌተር እዚህ ጋር መጠቀም አለብን። እንዲህ ሲዞር የችኛው jumper ከእንትኑ ጋር ሊገናኝብን ይችላል። እችን jumper ጥቅማ በ conductor clamp እዚህ ጋር የምትገናኝ ናት። conductor clamp ማለት conductor ሚይዝ ማለት ነው። እንደ ታወር ያው የመጨረሻው tower ነው ማለት ነው። ብዙን ጊዜ type of tower ላይ AD፣ BD፣ CD እንላቸዋለን። AD ብዙን ጊዜ suspension ኦቹን AD ብለህ ነው ብረቱ ላይ ጽሁፍ የምናየው AD። BD ደግሞ ቀለል ያለ curve የሚሰራ ሲዲ ደግሞ በጣም curve የሚሰራ ማለት ነው። እነዚህን አንድ ላይ ስናየው እርዝንጓየር ዋየር ነው። ከላይ spacer ምንለውን አያቸው ቅድም አላየንም አላለ ሁለት bundle በአንድ phase ላይ የሚሄደውን ሁለቱ እንዳይጋጩ ወጥሮ የሚይዝ ነው አይደለ? ያ ኢንሱሌተር ነው። cross arm የምንለው ይሄን ነው፣ ጎኑን ነው። ይህንን ማለት ነው። ይህንን ማለት ነው። ያው ይሄ insulator ነው። ያው tower ኡ ነው ማለት ነው። clearance for right of way ስንመጣ tower ኡ ካለበት ከአንድ tower 50 ሜትር ከአሁን በምሳሌ compensation አንድ tower ፕሮጀክት ሰርቶ ሲሰጠን ወደ ግራ አለ፣ ወደ ቀኝ አለ። ያንን መንጥሮ ምናምን ነው መስጠት ያለበት ዛፍ ቢኖር ከስሩ ካሳ ተከፍሎ ነው መሰጠት ያለበት። ምክንያቱም ከታወሩ ስር ከታወሩ ስር መሀል ለመሀል ላይ tower ኡ ወደ ግራ 25 ወደ ግራ ወደ ቀኝ 25 አንድ ላይ 50 ሜትር ራይት ኦፍ ወይ ነው ማለት ነው። ጌታ የኛ የመስመር ክልላችን ስር ነው ማለት ነው። እቺ center አለች ከዚህ center ወደዚህ 25 ከዚህ ደግሞ ወደዚህ 25 ማለት ነው። አንድ ላይ ስንት ሆነ ማለት ነው? 50 ሜትር right of way እንትናችን ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 400 KV ከሆነ 50 ሜትር መለክተው ሁሉ ትልቅ ሜትር ይዘ እዛ ውስጥ ብዛት አሁን እኛ ትልቅ እንደ ቀውስ የሆነብን ያለው ይሄ ነው። ለእኔ ካሳ አልተከፈለኝም ይላል። የተለያየ ባህር ዛፍ እየተከለ ምን እያለ ክርክር፣ ፍርድ ቤት ምናምን እንደዛ ነው ያለው። ለሁለት ሰላሳ ከሆነ አርባ ሀያ ወደ ቀኝ ሀያ ወደ ግራ ማለት ነው። መቶ ሰላሳ KV ከሆነ transmission voltage ኣችን ሰላሳ አስራ ስድስት ከመሀል ወደዚህ ወደ ቀኝ ከመሀል ወደ ግራ እንደዛ ማለት ነው። ሌላው electrical clearance ነው። cross section ሊኖር ይችላል። 132 እየሄደ በ400 ሊያልፍ ይችላል። ከአንዱ አንዱ 132 KV በ132 KV cross ካደረገ 3.05 ሜትር clearance ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ዊዝን ኤ ቢያንስ ይሄን ያህል 132 KV በ230 KV የሚያቋርጥ የሚቆራረጥ ከሆነ በመሀላቸው ያለው clearance 4.58 ሜትር መሆን አለበት ቢያንስ ማለት ነው። 132 በ400 KV ከሆነ ደግሞ 5.49 ሜትር clearance ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። 230 KV ከሆነ ልክ በእንደዚሁ መሰረት 4.58 400 ከሆነ ደግሞ almost ወደ 5.49 ሜትር crossing ሲደራረጉ መኖር አለበት ማለት ነው። የዚህ ሚኒም ኦፍ ክሊራንስ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ground clearance ከፍተኛ 400 KV ከሆነ ወደ 9 ሜትር ለታችኛው phase መኖር አለበት ቢያንስ ወደ 765 KV ከሆነ ወደ 15 ሜትር 230 ከሆነ 7.05 አንድ አምስት መቶ ሰላሳ ሁለት ከሆነ ቢያንስ 6.1 ሜትር ከመሬት clearance ኡ መሆን አለበት ማለት ቴስቲንግ ቴስት አንድ ከአንድ ፕሮጀክት ከዚህ ኦፕሬሽን ተለቀ ስትሄድ ቢያንስ እነዚህ ነገሮች ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ያለበለዚያ ሳጊንግን መቀነስ አለበት ማለት ነው። እንደገና መወጠር አለበት። ሌላ clearance of telephone line የስልክ እንትኖች ሲኖሩ የዚህን ያህል clearance መኖር ይኖርበታል። አራት መቶ KV ከሆነ የስልክ ገመድ ከሆነ አራት ነጥብ ስምንት ስምንት ሜትር ቢያንስ ሁለት ሰላሳ KV ከሆነ ሶስት ነጥብ ዜሮ አምስት ሜትር መቶ KV ከሆነ ሁለት ነጥብ ሰባት አራት አምስት ሜትር ያለበለዚያ distortion ይፈጠራል። networking እንትኑ ላይ ይረብሸዋል ማለት ነው። የዚህን ያህል clearance ከሌለው ያ field ያገኝተን ይለውና የመረንትን የማለት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። design of transmission tower ላይ እነዚህን requirement ያንዳንዳቸውን distance ኦች በደንብ መለየት ከመሬት ያለው እስከዚህኛው ድረስ እነዚህ እነዚህን እችኛዋን እንደ level of voltage እንኳን እችን አይተናል። ኤችዋንም ቢያንስ ምን ያህል መሆን እንዳለበት አረ? መሬት ላይ ምን ያህል መሆን እንዳለበት ይህንን ቅድምም ነው አኳያ ምን ያህል space መኖር እንዳለበት ይሄ study መደረግ አለበት ማለት ነው። ቤዚክ ዲዛይን ኮንሲደሬሽኑ ኤሌክትሪካል ዲዛይን አለ፣ mechanical አለ፣ structural፣ civil design፣ environmental አለ። እነዚህ እነዚህ electrical ላይ power flow analysis ላይን loadability እነዚህ እነዚህ study መደረግ አለባቸው። ኦቨር ቮልቴጅ፣ ኤሌክትሪካል ክሊራንስ፣ ኮሮና፣ ሬዲዮ ኤንድ ቲቪ ኢንተርፍራንስ፣ ኤሌክትሪካል ኤንድ ማግኔቲክ ፊልድ ኢንሱሌሽን ሪኳርመንት እነዚህ እነዚህን ካየናቸው አኳያ በደንብ ከዚህ አንፃር መጠናት አለበት ማለት ነው። እንደ basic ስናየው mechanical ደግሞ external load due to wind ቅድም ንፋስ በጣም እንትን ስለዚህ ያ ነገር ምን ያህል መኖር አለበት ያንን ምን ያህል ፋውንዴሽኑን ስትራክቸር እንትኑን ያለውን ነገሮች በደንብ መጠናት አለበት። ሌላ ደግሞ በአንዳንድ በውጭ ሀገር ላይ አንዳንዴ በረዶ በጣም ይጋገርባቸው አሉ tower ኦች ላይ እነዛ እነዛ የሚኖር በእኛ ሀገር እንኳን ብዙ ጊዜ የለም። እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከዚህ ከዚህ አንጻር መጠናት አለበት። ወይቱ ቴምፕሬቸር ኮንዲሽኑ ቴምፕሬቸር ኮንዲሽኑ አሁን ቅድም ያየነው ፕላስቲካ insulator ኡ አላረ በቃ በ temperature affect አይደረግም። ያን ያን አስበ ያን እንደዛ መሆን አለበት። ሲቪል ላይ ያው ground profile ሉ soil characteristics ኡ አንድ ፎቅም ሲሰራ ይጠናላል። ቅድመ ሁኔታ የሚጠኑ ነገር ታወር ኮንፊግሬሽን፣ ስትራክቸር ሊቢሊቲ ሪኳርመንት ሶይሉን፣ ግራውንድ ፕሮፋይል፣ ቶፖሎግራፊውን፣ ጂኦግራፊካል ያለውን ሁኔታ እነዚህ እነዚህን ከሲቪል አንጻር በደንብ ተጠንተው እንትን ማለት አለበት ማለት ነው። ሌላ material that used for transmission maintenance normal transmission operation ላይ ስንመጣ ለመጠገን የሚያስፈልጉን በጣም ወሳኝ ማሽን እንደዚህ winch machine ይባላል። በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ይህን operate አድርገው ይሄ ነው የሚሽከረከረው። እዚህ ጋር ማርሾች አሉ፣ braking አለ፣ connectivity አለ። እዚህ ጋር እነዚህ እንደዚህ በመጠቀም በጣም ወሳኝ እንትን ነው። ምክንያቱም እየሳብክ በገመድ ትይዘውና በጣም ወሳኝ winch machine conductor ለማውረድ insulator ኡን ለማውረድ የተለያዩ tower ላይ በጣም ወሳኝ ነገር ለመስቀል ነዛ ነዛ በጣም ትሪፎር ነው የምንጠቀመው። ትሪፎር የምንለው ይህም ያው ለመሳብ ነው። አንድ ነገር መሳብ፣ መልቀቅ እነዚህ እነዚህ ናቸው። ገመድ ለመስቀል አንድ ነገር ለመስቀል ቅድምም እንዳየ pulley ከስር አድርገን ከላይም pulley አድርገን የቱጋ እንደሳብን አይታችኋል። ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ይህን application ኑን በኋላ ላይ እናየዋለን። ትሪፎር እነግራችኋለሁ እዛ ላይ ስራ ላይ ሲውል ትሪፎር ያው ወሳኝ ነው። ዛፎችንም ለመጣል የመቶ almost ወደ መቶ ሰው ጉልበት ያለው ነው። ስቦ ይመጣል በገመድ ነው ያው ግን ከሱ በጣም የተሻለው ወንች ማሽኑ ነው ማለት ነው። በስራ ላይ already operation ላይ ያለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እያየን ያለ pulley ቅደም ያያቸው አየድ አይደለ? pulley በጣም ወሳኝ ናት። የቅድሙ ላይ ስንት ፑሊን ነው ሁለት ሁለት ጥር ላይ ይኬዳል። በአንድ phase ላይ ሁለት በንደል ሲሆን ሁለት conductor ሲሆን አንዱ ይሄ ነው። አንዱ conductor እዚህ ይገባል። ሰራተኛው እዚህ ላይ ሆኖ እዛ ላይ conductor ኡ ላይ እየተኬደ አስፈላጊም ነገር እዛ ላይ መሰራት ያለበት spacer መሙላትም ካለበት በዚህ ላይ ይሄዳል። እየሄደ ያለ እዛ ጋር ፕሬስ ሲነካት እችኛዋ conductor ኡ ላይ ትመጣና እንደ ፍሬን ይይዛል ማለት ነው። ጎማ ናት። አያችኋት? እዚህ ጋር ማያችኋት? ስለዚህ አንድ በስራ ላይ የምንጠቀማቸው ነው እያየን ያለ ነው። ሌላ ሳይላ ነው። ይህ ሳይላ conductor ኦችን ለመወጠር እንጠቀምበታል። ከአንዱ ፌስ ከአንድ span ከአንድ tower ወደ አንድ tower መወጠሪያ መሳቢያችን ነው ሳይላ በዚህ ስበን እንወጥርበታለን ማለት ነው። ሌላው ኬርኬቶ ወይንም chain block የምንለው እቺ ናት። እቺ ማለት ያው እንደ ትሪ ፎር እንደ winch machine ሆና ግን እቺ ቀለል ላለ ነገሮች ቀላልም ናት አደለ። winch machine ኑ በጣም አስፈላጊ ለሆነ ነገር ነው። በብዙ ሰው ተሸክሞት የሚገቡት አደለ። ትሪፎርሙ ከበድ ይላል። ደግሞ እንትን ቀለል ያለ ነገር ዛፍም ለመቁረጥ መስመሩ ላይ እንዳይወድቅብን ወደ ፈለግነው አቅጣጫ ለመጣል chain block ወሳኝ ነው። ሌላ ደግሞ insulator ለመቀየርም ላይ ተሸክመን tower ላይ ወስደናት እንዲስብልን መቼስ ዊንቺሻ ማሽን ተሸክመን tower ላይ ይቻላል፣ በጣም በታምር አይቻልም። እና ራሷም advantage አላት በአንድ በኩል አቅመዋ ከነዛ ቢያንስም ደግሞ ቅለቷ ደግሞ በጣም ወሳኝነትም አለው ማለት ነው። ያ conductor ለመቁረጥ cutter የምንጠቀምበት ነው። conductor holder ነው። ብዙን ጊዜ conductor እንትን ሲልብን ሲጎዳብን አንዳንድ ነገር ላይ በዚህ ልንጠገነው እንችላለን። እዛ ቦታ ላይ ይህን በማስገባት በኋላ ላይ በ pressing machine በመጭመቅ ያን ቦታ ላይ maintain ማድረግ ይቻላል። ይሄ ነው pressing machine የምንላት እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር የተለያየ die ዎች አለው። die እንደየ conductor cross sectional area ው ዳዮቹ ይለያያሉ። ለ 132 ለ 230 ለ 400 መቶ ይለያያሉ die። በዛ መሰረት እዛ die ኡ እዚህ ይገባና conductor ኡ መሀል ላይ ይሄ ተከፍቶ እንዲና conductor ኡ ጋር ይገባና ጭምቅ አድርጎ መቼም እንትን እንዳይል ያደርገዋል ማለት ነው። ቅድም እንዳየነው middle span joint አይተናል አይደል? dead end ላይ ምናምን ለዛ ለዛ መጭመቂያ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። አሁን አያቸው middle span joint ይሄ conductor ተበጥሶ ነበረ መሀል ላይ ገባ አይደለ? በዚህም ገባ በዚህም ገባ። በአሁኑ pressing machine እንዴት እንደጨመደደው አያቸው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይህም ወደዚህ ቢጎተት የመልቀቅ chance የለውም ማለት ነው። በጣም ጨምቆ እያችታል እንዴት ቅርጽ እንዳወጣበት